नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान की बातें चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में दस बातें जो आपको पता होनी चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मीटर ऊंची प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का पीएम नरेंद्र मोदी ने इकतीस अक्टूबर दो को उद्घाटन कर दिया है इस दिन पटेल जयंती है जानकारी के लिए बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए चलो जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई एक मीटर है यानी पाँच फीट यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि इसे सात किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है इस प्रतिमा का कुल वज़न 1700 टन है और इसके पैर की हाइट 80 फीट है हाथ की ऊंचाई 70 फीट कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है इस प्रतिमा का निर्माण बानवे वर्षीय राम विश्वतार की देखरेख में हुआ है इस प्रतिमा को बनाने में करीब तीन हजार करोड़ रुपए का खर्च आया जिसकी आधारशिला इकतीस अक्टूबर 2013 को पटेल की एक सौ अड़तीसवीं वर्षगांठ के समय रखी गई थी जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे इसके लिए भाजपा ने पूरे देश में लोहा इकट्ठा करने का अभियान भी चलाया था यह स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थित खड़ा रह सकेगा इसके अलावा यह 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकता है इस प्रतिमा के निर्माण में भारतीय मजदूरों के साथ चीन के कर्मचारियों ने भी हाथ पाया है लगभग 250 इंजीनियर और तीन हज़ार से ज़्यादा कर्मचारी इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं इतना ही नहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है ये लिफ्ट प्रतिमा की छाती तक पहुंचेगी वहां से खड़े होकर नर्मदा नदी का नज़ारा देखा जा सकेगा इसमें लेजर लाइटिंग की गई है जिससे रात की रौनक अलग ही होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा को काफ़ी अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के जरिए बनाया गया है इसे बनाने में चार धातुओं का उपयोग किया गया है इसमें वर्षों तक जंग नहीं लगेगी स्टैचू में 85 फीसदी तांबा का इस्तेमाल किया गया है इस प्रतिमा के साथ साथ 250 एकड़ में एक वैली ऑफ फ्लावर बनाया गया है इसमें 100 से ज़्यादा तरह के फूलों के पौधे लगाए गए हैं साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए खास तौर पर टेंट सिटी भी बनाई गई है यहाँ 250 टेंट लगाए गए हैं जहाँ गुजराती और आदिवासी खाने से लेकर नृत्य तक दिखाया जाएगा इस प्रतिमा को देखने के लिए आपको पैसा भी खर्च करना होगा इसके लिए आपको तीन सौ पचास रुपये की टिकट लेनी होगी और तीस रुपये बस के देने होंगे तो भारत के गौरव के प्रतीक स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आप कब आ रहे हैं गुजरात